عبر الشعب الفلسطيني بالهبة الأخيرة عن وحدة حال عابرة للحدود الوهمية يلي رسمها الاحتلال وعن تضامن عابر للمعابر هي كانت صدمة الإسرائيليين اللي صار لهم سنين معتمدين قاعدة فرق تسد واتبعوا استراتيجيات كتيرة على الأرض وبالإعلام تيفتتوا النسيج الاجتماعي الفلسطيني ويجبروا الفلسطينيين يتأقلموا مع دولة الاحتلال أخضر أزرق أخضر أزرق هول مش بس ألوان هول بيحددوا الحياة الفلسطينية اليومية تحت إدارة الاحتلال من بعد ما اعتمد نظام الهوية المرمزة بالألوان أخضر للفلسطينيين اللي بالضفة الغربية وقطاع غزة أزرق للفلسطينيين اللي بالقدس الشرقية والمدن المحتلة بيقدر الاحتلال يأيد حركة الفلسطينيين ويشتتهم مثل ما بيناسبه بما أنه السفر بين غزة والضفة والقدس عبورا بالمناطق المحتلة غير قانوني إلا بموجب إذن وبهاي الحالة فصل الفلسطينيين هو القعدة والعبور هو مجرد استثناء بأثر هالنظام على الأفراد مثل ما بيأثر على الجماعات وعلى العيال وعلى الأصحاب خصوصا أنه الاحتلال بيستقصد أحيانا يعطي هويات مختلفة لأشخاص من نفس العيلة بهدف تشتيت العيلة نفسها وتصعيب لم الشمل مثلا إذا زوجين معهم هويات مختلفة ما رح يقدروا يسكنوا بنفس المنطقة ونفس البيت مع أنه فلسطين بلد على البحر شباب الضفة نادرا ما يقدروا يوصلوا على شط حيفا إذا شخص بغزة بحاجة لعناية طبية موجودة بالقدس ممكن ما يحصل على تصريح أو ممكن يحصل على تصريح تيروح ويبقى هنيك لأنه ما حصل على تصريح ليرجع ممكن إذا أم ولدت برا منطقتها ما ينعطى تصريح للمولود الجديد هي بترجع وابنها بيبقى مطرح ما ولد سنة 2017 مات 54 شخص مريض بغزة هن وناطرين أذناتهم تيروحوا يتحكموا بغير مناطق سنة 2018 1821 طفل مريض طلع لهم اذن تيتحكموا برات غزه من دون ما حدا من اهلهم يحصل على اذن واضطروا الاولاد يتركوا مدينتهم لحالهم بالوقت اللي بتلاحق فيه الشرطة الإسرائيلية كل فلسطيني مش ملتزم بالأذونات بتسمح نفس الشرطة للمستوطنين إنهم يتنقلوا بحريتهم لا بل بتحميهم وقت يتنقلوا حتى لو لأهداف بتشكل خطر على الفلسطينيين بلشت القصة تدريجيا مع اتفاقية أوسلو الثانية سنة 1995 بس انعزلت الضفة وغزة وخضعت باقي الأراضي الفلسطينية للإدارة الإسرائيلية سنة 2005 وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي بتقول إنه المعابر انعملت لدعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع بس على أرض الواقع عزلت المعابر المناطق الفلسطينية عن بعضها يوميا بماطل الاحتلال بميات الفلسطينيين يلي على المعابر رايحين على شغلهم بمنطقة تانية عن قصد بأخرهم وبيفتشهم واحد واحد وبيشيك وبيشكك بهوياتهم يلي هو بنفسه أصدرها بتذكر الهويات الملونة والأذونات بقانون العبور يلي أنشأته بريطانيا بجنوب أفريقيا فترة نظام الفصل العنصري بوقتها انفرض على السود أنهم يحملوا جواز عبور للتنقل عبر المناطق يلي احتلوها البيض المعابر هي جزء من أدوات الفصل العنصري تماما مثل جدار الفصل العنصري حول الضفة لأنها بتساعد الإسرائيليين أنهم واحد يفرضوا هيمنتهم على الفلسطينيين واثنين أنهم يقمعون بشكل ممنهج وثلاثة يرتكبوا افعال غير انسانيه بحقهم عدني انا نزل على المعبر وودعتني طب احط ايدي في الجيب في القطار راح يشك في طعن نص ساعه طعن تفتيش على الواقف حسا بيستفيد الاحتلال من التقسيم لانه بيصير يتعاطى مع مناطق صغيره ومقسمه يعني اهون للسيطره وللقمع بدل ما يكون في مناطق كبيره وموصله وفيها تساند بعضها بس يتحرك الشارع بيضر المناطق الفلسطينيه المنفصله من بعضها من ناحيه تطوير اقتصادهم واعتمادهم على بعض اكثر واكثر اليوم اذا منطقه بتنتج سلعه محدده ما فيها تبعتها لمنطقة تانية وبالتالي بيفرض الاحتلال بضاعته على الأسواق الفلسطينية وبيصعب عليهم خيار المقاطعة الهوية المرمزة للفلسطينيين لها أهداف معنوية كمان مش واقفة بس على إعاقة التنقل بتطمح إسرائيل من هالخطوة إنها تعطي لنفسها شرعية أكبر كأنها عم بتقول إنه الهويات بهيدي المساحات هي هوية إسرائيلية ومش هويات فلسطينية بينما السلطة الفلسطينية الرسمية أخذت دور المتفرج وعم بتعبي وظيفة إدارية شغلتها تطبع الهويات الإسرائيلية وتوزعها على السكان بس بتبقى الهوية الفلسطينية غير الهوية اللي عم تتوزع وهيدا الشيء اللي تأكد بآخر هبة بعد ما سقطت السردية الإسرائيلية عن تفتيت القضايا وتوحد نضال الفلسطينيين بكل فلسطين على كل أراضيهم